نثر الخريف على الثرى وراقه فتناثرت كتناثر العبرات يتركن أغصانا ألفن عناقها ويقعن على الأرض مضطربات تلهو بهن يد الريح هنيهة وتعود تجمعهن بعد شتاتي زفراتي زفرات ملحوظ تقارب يومه فحياته معدودة الساعات منا إليكم ألف تحية ألف قبلة وبندقية منا إليكم قلب شعب صوت أرض وحلم صبية بأيدينا وردة حمراء قنبلة غضب وعصفور حرية بعيوننا تلمع عيونكم بوجوهنا تطلع تصفح وجوهكم بعيوننا تلمع عيونكم بوجوهنا تطفح وجوهكم وفي قلوبنا نردد الوصيه نجفف الدموع نحتضن شمس البلاد نجفف الدموع نحتضن شمس البلاد ونسقي غابة الحرية